Soldiers, are you ready? Og lige pludselig, så kan I bare høre helt ned for enden. De screamer, der sur over, at han har hørt det der lyd. Møller! Oh, that's how we do it.